Pagparang araw na po sa inyo lahat. This is Mr. Rossi na nagsasabing, Strike the day on a big smile. Saan daw ka man mundo? Don't fail to watch. Like and subscribe this my channel. Once again, this is Mr. Once again. Ano ba yan? I'm my big blow. One, two, three, go. Ang lakas ng pwersa. Todo na yun. Todo na yun? Ay, dala na. Yan, okay naman. So, ay, galing ah. Oh, ah, bigay mo to malaki. Munti ka daw sa 100 ah. Ay, Okay, go. Tingnan mo yan. Kaya si Papo. Papo. Lulen. Lulen. Todo lele na todo. Wala. Todo na yun. Ito, kailangan dito ha pa. Lalagyan sila. Wala dito ha, wala rin to. 100, may kandila pa. Game. 1, 2, 3, go! <laughs> Ritzel. <coughs> Mas malakas umihip si ano ah. Mas malakas si ano to. <laughs> Ang lakas. <laughs> Sino pa? Sino pa? Sino pa? Sino pa? Sino oh, ba ready? Set. Go na. Okay, go. Hindi na pala pag mga ipin. Okay. Sige, okay lang, okay lang. Ano ba yan? One, two, three. <laughs> Ang lakas ng pwersa. Toto na yun. Toto na yun. No. Okay okay na, na. Okay, go. Okay, okay. Kaya si Papo. Papo. Lulen. Lulen. Todo lele na todo. Wala. Todo na yun. Ito, kailangan dito ah. Kailangan dito ha, 100 to. 100, may kandila pa. Game. 1, 2, 3, go! Ritzel. <laughs> <coughs> Mas malakas yung AFC ano ah. Mas malakas si ano to. <laughs> Ang lakas. <laughs> Sino pa? Sino pa? Sino pa? Sino pa? Kailan mo nakuha? Eh, hindi mo pa. Ilan ka na? Tatlo ka na? Ilan ka tinaglo? Yung ate mo. Oh, ready, set, go na. Okay, go. Ang pala pag mga Okay. Sige, okay lang, okay lang. Ай, Кэйли. Не бойся. Смотри,